हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है और कैल्क में देखिए काउंट एक फंक्शन है जिसका आप कोई भी यूज कर सकते हैं लाइक कोई ज़रूरी नहीं कि आप फेल uh, और पास ही निकालने के लिए यूज करें इसको इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें यह पता करना है ये देख सकते हैं ठीक है हमें यह पता करना है कि कौन सा नाम रिपीट हुआ है ठीक है और कितनी बार आया है जैसे जितनी बार ठीक है तो यहाँ पर हम is equal to countif लगाते हैं तो ये देखिए ये लगाया हमने काउंट और फिर लगाया इफ काउंट इफ लगा दिया ठीक है और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया इस रेंज को ठीक है और यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पर हम क्या करते हैं डबल कोट्स में दे देते हैं एस यू जे ये लिख दिया और इसको बंद कर दिया और यहां पे प्रेस कर दिया एंटर तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे थ्री आया हुआ है what is the meaning of three three का मीन्स ये है कि यहां पे तीन बार ये नाम रिपीट हुआ है तो देखिए ना यहां पर पहली बार ये हो गया ठीक है ये दूसरी बार हो गया और ये तीसरी बार हो गया यानी कुल मिलाकर कितनी बार रिपीट हुआ तीन बार रिपीट हुआ अगर किसी और का निकालना चाहते हैं तो आप फिर यहां लगा लीजिए C O U N T I F countif ठीक है और काउंटिफ लगाने के बाद इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कीजिए और जिस भी नाम को आप चाहते हैं कि पता करना कि कितनी बार रिपीट हुआ है उसको डबल डेट कोर्स में यही लिख दीजिए ना तो लिख दीजिए आर ए एम ठीक है और अब एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे राम जो है दो बार रिपीट हुआ है देख सकते हैं ठीक है फिर यहां पे देखिए is equal to countif लगा रहा हूं एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां पर आप सेल एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आए देखिए इसको हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया ये रेंज ठीक है कॉमा देते हैं इस बार हम क्या करते हैं नेम देने के बजाय सेल एड्रेस सेलेक्ट करके देखते हैं क्या होता है ठीक है तो जैसे मान लीजिए यहां पर आ, राम के बजाय रमेश कर देते हैं तो ये सेल एड्रेस सेलेक्ट किया हमने अब देखिएगा हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट किया है हमने नाम नहीं सेलेक्ट किया हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये जीरो देगा आंसर तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी है ठीक है